बोलता है ये बोलता है क्या बेच रहे हो क्या बेच रहे हो कुत्ते बेच रहे हैं जी कुत्ते बेच रहे हो हाँ, ये देखिए ये रिपब्लिक कुत्ता ये बीपी क्या है ये बीपी कुत्ता ये सारे कुत्ते हैं जी अलग अलग वेरायटी के ये भोगते हैं आपको कैसा चाहिए ऐसा चीज तो बहुत भोंगता हो वही ये लो रिपब्लिक इतना भोंगता है इतना ये तो काटता भी नहीं इसके दांत भी तुड़वाती है आप एक बार गोगे ना भोंगने के लिए फिर ये छह दिन तक भोंगता रहेगा आपको रोटी भी नहीं डालनी है तो ना एक बार रोटी डाल दो थोड़ी तो खाता आता नहीं है इतना सा टुकड़ा डाल दो वो भी खराब सा फिर भोगता रहता है पूछ भी लाता है अच्छा बहुत अच्छा लाता है ये ले लो आप <clears throat> तो, तो-, तो ये ये अपनी मर्जी से तो बिल्कुल अभी निकल जाएगा फिर ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है आप जो कहेंगे ना वही भोगता रहेगा यार ये थकता नहीं है इसकी यह खासियत है अच्छा अच्छा, अच्छा। गजब का कुत्ता है इस नस्ल के तो बहुत कम कुत्ते बच्चे हैं ये तो है ही ऐसा इसके अलावा और कौन कौन सा कुत्ता है ये एक ये जो कुत्ता है ना ये छी क्या छी न्यूज ये वो न्यूज ये भी गजब का है ये इसकी बराबरी तो नहीं कर रहा है लेकिन इसमें कंपटीशन है ये भी मतलब भोंगता है इतना भोंगता है इतना भोंग ये झूठ भी बोलते हैं सारे अच्छा आ, हाँ, बहुत झूठे हैं तो ऐसे तो नहीं है मेरा खेत बेच देंगे मुझे बोलते रहेंगे खेत अभी भी है खेत अभी भी है हाँ, देखो ये विश्वास है इसकी गारंटी नहीं है पर कुत्ते बेच रहे हैं खेत खेत नहीं ये खेत बेचते तो बेच देंगे अच्छा खेत नहीं बचा सकते इनके भरोसे खेत नहीं छोड़ना अच्छा। ये तो मैं पहले कह देता हूँ ये तो बेच देंगे पीछे से इन्होंने देश बेचने की तैयारी कर रखी है आपका तो खेत है छोटा सा मोमल्ला भी चुभी आ रहे हैं जी तो ममल्ला भी आ रहे हैं अच्छा हाँ बहुत मांगते हैं रात को तो रात को घट मांगते हैं दिन में ज्यादा बोलते हैं तो इन कुत्तों को चुप करवाने आए हो क्या यहाँ पे आप हाँ इन्हें लोग चुप करवाने आए हैं अच्छा पूरे हाँ को चुप करवा के जाएंगे अपना हाथ लेके जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कुत्ते डर जाएंगे सब हाँ डरेंगे अच्छा जनता दल जरूर डरे सारा हिंदुस्तान का डरेंगे तो आप इन इसके साथ कोई भी फ्री ले सकते हैं इसके साथ एक के साथ एक फ्री लीजिए लेकिन घर में ऐसे झूठे दो कुत्ते रख लिए हाँ। उससे हमको तो नुकसान नहीं हो जाएगा जी ये नुकसान नुकसान किसी का नहीं करेंगे ये तो खाली झूठ ही बोलते रहेंगे अच्छा झूठ से नुकसान हो जाएगा मतलब जो भी ये बोले